اهلا بيكم في مش اختراع البرنامج اللي هنقدم لكم فيه احدث الاختراعات التكنولوجيه واليابانيه الحديثه الحلقه دي هنتكلم فيها عن متصفح الانترنت Brave متصفح الانترنت ببساطه هو برنامج انت بتستخدمه عشان تقدر تخش على الانترنت وتتفاعل معاه زي جوال كروم وفايرفوكس وسفاري وايدج زي بعضه متصفح Brave بقاله أقل من سنتين في السوق مع ذلك عدد مستخدميه تخطى ال 10 مليون علشان هو متصفح قايم على حماية خصوصية العميل هدفه انه يوفر لك حمايه وامان طول ما انت بتتصفح الانترنت بس في كمان مزايا تانية غير الامان الرقمي مهم ان احنا نعرفها لما بتدخل على الانترنت عن طريق اي متصفح وتدخل على موقع الموقع بيبقى عباره عن مجموعه من الاكواد المتصفح بتاعك بيترجم الاكواد دي لشكل الموقع اللي انت داخل عليه من صور وفيديو وغيره الحقيقه الاكواد دي بتبقى مقسومه نصين اولا الاكواد المسؤوله عن شكل الموقع اللي انت فيه واللي بتظهر لك الصور والفيديو وغيره ثانيا اكواد كتير جدا للاعلانات او لمواقع كبيره زي فيسبوك وجوجل بتساعدهم في التجسس عليك ومتابعه نشاطك اونلاين متصفح Brave اهم حاجه فيه ان عنده خوارزميه ذكاء صناعي اسمها اد جراف الخوارزميه دي بتبص على كود الموقع تحمل لك الاكواد المسؤوله عن شكل الموقع وتتجاهل تماما كل الاكواد المسؤوله عن الاعلانات او الاكواد اللي بتراقبك ده بيوفر عليك وقت واستهلاك كتير للباقة يعني لما تستخدم متصفح Brave مش هتشوف اي اعلان على يوتيوب او فيسبوك او اي متصفح تاني ومع بداية كل صفحة المتصفح بيقول لك لما تفتحه هو حاجة بكام كود اعلاني وده وفر عليك وقت قد ايه في التصفح المتصفح كمان بيعمل upgrade لاي رابط اتش تي تي بي انت بتجيبه من بره ال server غير مشفر ده بيحكي بتاريخ تصفحك لصاحب الراوتر مثلا عشان لو داخل على شبكه عامه بالاضافه للامان الرقمي في مزايا مهمه جدا في متصفح Brave. على سبيل المثال انت تقدر تدخل على الانترنت العميق من غير ما تحتاج اي متصفحات او برامج تانية متصفح Brave ياتيكم برعايه ابيدوفايل وتجار المخدرات ميزه تانية مهمه في متصفح بريف هو ان انت لو دخلت على صفحه اتمسحت بس ليها نسخه في ارشيف الانترنت المتصفح بيقترح عليك نفسه ان هو يعرض لك النسخه القديمه دي مثلا دي صفحه البيت الابيض الخاصه بالتغيير المناخي اللي دونالد ترامب حذفها بضغطه واحده نقدر نشوفها ايام ما كانت موجوده ودي ميزه مهمه جدا لان في جرايد مصريه بدون ذكر اسماء بتحذف اخبار معينه بدون ذكر اخبار لما بتلاقي ان هي بتضر شخص معين بدون ذكر اسماء احلى مسا على البلح متصفح Brave مبني على نواه كروميوم لو جبنا الورق القديم وبصينا على شجره العيله هنلاقي ان الجد ده كان راجل نسوانجي وعنده ولاد كتير بس ده مش موضوعنا موضوعنا ان انت تقدر تستخدم كل الاضافات اللي موجوده على Chrome Store على متصفح Brave كانه متصفح كروم او اي متصفح تاني اخر حاجه بقى متصفح عنده برنامج طموح جدا لتغيير سياسات الاعلانات على الانترنت كله باعلانات قايمه على تكنولوجيا بلوك تشين من غير ما تخترق خصوصيه حد وكمان الناس اللي بتشوف الاعلانات هيتم مشاركه الارباح معاهم انا مثلا كسبت حوالي 9 سنت من الاعلانات اللي بتطلع لي على المتصفح الشهور اللي فاتت بس البرنامج ده ملامحه لسه مش واضحه قوي وزي ما انتم شايفين كده فلوسه ما هياش كتير ومش ده موضوعنا اصلا بس لو عايز تقرا عنه اكتر هتلاقي رابط في التعليقات بس كده اللي حابب يستخدم متصفح Brave link ال download للكمبيوتر والموبايل في الكومنتات اعملوا like و share عشان لو الفيديو ده يعني جاب like و share هنعمل فيديو تاني ما جابش like و share مش هنعمل فيديو تاني انتوا عارفين يعني سلام